Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sahabat Ikhwan Fillah, mohon maaf tadi sedikit ada gangguan teknis, sehingga uh, mohon maaf tadi kita sempat terputus dan Alhamdulillah kita bisa uh, teruskan lagi dengan acara yang keren cadas ini ya di Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12. Nah, uh, mungkin akan kita lanjut lagi. Tadi nah. uh, Ustadz K tadi sampai di mana tadi cukup menarik. Langsung ya. kita sambung aja. Baik, insya Allah. Uh, <laughs> eh, jadi yang seperti saya uh, sampaikan di pembukaan barusan bahwa saya bukan bertemu dengan Yesaya 29:12 secara khusus untuk mencari pembenaran-pembenaran tidak. Iya. Ya. Yesaya 29:12 itu buat saya adalah uh. ujung dari uh, begitu banyak pembelajaran yeah. waktu saya belajar. Jadi dia seperti banyak gitu lalu dia mengerucut ke satu. Yeah. Buat saya itu 29:12. 29:12. 29:12. Ya. Jadi uh, mungkin saya mohon maaf bisa nggak Ustadz Don dibantu saya untuk tampilkan di share ini? Hmm. Uh, Hebrewnya ada Hebrew 29:12. Siap, siap. Sebentar. Hebrew 29:12. Nanti supaya kita kan sudah sampai pada pembicaraan bahwa saya uh, kajian apa 29:12 Hebrew, lalu Arabik, lalu itu ada nah saya komplit ada Baik. Hebrew, ada uh, Greek. Iya ya sebentar. Saya baca yang di sini aja ya. <coughs> saya baca yang 29. Eh, ya. ya di situ ada supaya kita bisa sama-sama baca. Ya. Wih, lengkap pada orang Komplit. Itu lihat yang di atas ibu apa tuh tulisan apa tuh? Tulisan ya, cacing. Bukan itu. tulisan <laughs> cacing. 29 12 <laughs> kita tidak enaknya kalau baca apa Ibru tuh kita tidak perlu pakai bismillah gitu ya <laughs> iya kan tidak perlu Yo, pakai bismillah ya saya tahu ya Fenitan Ya, When, uh. ada hasfer al asher lo yada. Tangan, yad, ya. Nah, itu kita pelan-pelan lagi tuh ya. Hmm. Lalu ada di sebelahnya sefer. Sefer. Leamor kera. Na zeh. Itu ada zeh. Hmm. Fe amar lo yadaiti sefer yadaiti ah. sefer jadi uh, sebentar hmm. saya bisa minta tolong itu apa uh, ininya apa kusor tanda panah itu hmm. uh, sebentar ini 12 ya nah, ini sefer ini ini ini sefer ini ya yang mana oh iya. ini ya. ini sefer bacanya dari kanan ke kiri ya, ya. Uh, ini ini bisa dihilangin dulu nggak nih ini yang mana? Ya, kotak ini nih. Nah, ini kan ini. Nah, ini ya. ya ini ini 29 V Nitten. Nah, V Newton Nah, ada kata-kata yang di sini saya tandain beberapa. Coba geser ke atas lagi, Ustaz. Geser ke atas ada beberapa. Yang pertama adalah Asherlo lah ini dia. Ini dia nih, tiga huruf ini. Ya. Ya. Bacanya kera. Ya. Kera. Tapi karena nikutnya itu titik dua di bawah itu si Sueb juga belajar belajar nikut itu iya. Sueb. Iya, iya, belajar nikut dia. Itu ya. Ya jadi ini dibacanya itu seperti loncat dia. Jadi karena titik dua di bawah itu nikut sebagai ketemu sama rush yang patah. Ini ini patah. Ini nikut patah ya. Mm -hmm. Dia jadi bacanya seperti loncat, jadi kera, mm. kera. Nah, kata-kata ini hmm. ternyata kalau dihilangkan hmm. sangat kelihatan sekali karena ini artinya baca. Hmm. Boleh uh, Ustadz boleh uh, kasih lihat ke penonton ininya ditutup sebentar hmm. lalu kasih lihat saya bacanya di mana? Ustadz. Nah, hmm. ini ini saya baca. Saya eh kemana? Sini. Nah, ya. Ini yang uh, ini ini yang saya baca tadi ya ini yang saya baca baca tadi itu sefer itu ada sefer di situ nah jadi kata kata ini sebentar ya, sebentar ini ini saya tunjuk ya mana dia sefer nah kira ini ini nah ini kira ini artinya baca kalau ini dihilangkan hmm. berarti ketahuan sekali hmm. nah Ustadz Doni tolong tampilkan juga hmm. yang tadi saya sudah bilang Arabnya sudah, hmm. uh, sudah. Hmm. Ustaz Doni punya nggak Septuaginnya? Ini tadi. Mana? Nah, itu coba. tadi sekaligus. Oh ada. Ada. Nih. Septuaginnya. Itu lihat, ada Hebrewnya. Ya. Ada. Nah, Nah, saya bacain ya. Kai, nama ya. saya nih. Ah, ya. Kai. Ah, ah. Kai. Dote setai. Eh, ya. Ya kan? Ya. Dote setai to biblion, yeah. ace keiras ini nih. Ah. Ini jadi masalah ini. Keiras. Karena keiras ini artinya sebetulnya on, on apa upon his hand hmm. kan nggak nyambung. Sedangkan <coughs> ini kata keiras ini diambil hmm. dari kata kira. Kira. Dia nggak hmm. mau ikutin, dia nggak mau buang itu. Yeah. Dia harus ada seperti apa ya? oh ada miripnya. Yeah. Jadi dia ambil itu Kiro, tapi kalau dia masukkan Kiro maka kiro akan berarti lain. Hmm. Sehingga itulah yang saya sangat sayangkan. Kenapa hmm. dia masukkan keiras di situ? Keiras itu apa? Tangan apa? Onto someone's hands gitu. Someone apa, hand. Oh, okay. apa jadi gitu loh iya, iya, iya. tangan ya uh, tangan gitu, tangan ya tangan seorang yang jadi tidak mempunyai uh, apa namanya yang tidak unlearned, yang unlearned ya iya jadi sebetulnya keras di situ tidak nyambung karena apa? Karena keras ada pemaksaan yeah. untuk memasukkan kata kira itu hmm. ke dalam Septuagint. Jadi nah, kalau kata kiro yang dari Ibrani itu kalau di convert ke bahasa Greeknya harusnya apa? Kiro. Tulisannya? ki x itu hmm, ki hmm. dan ro hmm. kiro itu adalah tanda salib Kristus hmm. hmm. artinya Mesias hmm. apa uh, penebus. penebus artinya Mesai Mesai ya, ya mes, yeah. Ya. Uh, apa one the anointed one yeah. seseorang yang diurapi ini akan lebih parah kalau dia masukkan kiro di situ. Oh, begitu. Berarti Kristusnya itu bukan Yesus makin jauh dari Yesus. Makin Karena gitu gini, ya? orang yang tidak dapat membaca itulah yang kiro. Iya, iya. Wah ini bahaya, maka itu disebut di ada ada keiras. Padahal tidak pernah ada itu enigma di situ. Hmm. Kiro aja sebetulnya. Jadi itu. Ustadz masalahnya. curiga, Ustadz nama curiga bahwa kata itu bermasalah. Keiras bermasalah buat saya karena di dalam bahasa Arabnya pun hmm. kiro, ikro. Hmm. Terus kata hero-nya di mana di ayat ini? Kata kiro itu jadi gini, apa coba ulang uh, agak geser-geser ke de, nah nah geser nih saya bacain lagi. Kai dari kai, Ustadz maaf. Ini geser-geser lagi. Nah, kai dote setaito biblion touto eis keiras. Jadi biblion, biblion itu kitab, gulungan kitab. kitab. Yeah. Ya. Hmm. Uh, apa? Uh, tunggu tunggu scriptures. Yeah. Yeah. Nah, scriptures ini diberikan di into kiro. Kan ini jadi saya makin stres. Yeah. Kenapa? Karena karena gulungan kitab ini, biblon ini, biblion ini diserahkannya di kiro. Kok di kiro? Kiro itu nama guanya nabinya orang Islam. Islam. Hmm. Nggak boleh. Saya dulu ada, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ini, nggak hmm, boleh, hmm, nggak boleh ini. Ini ini kacau, ini kacau. Kenapa? Okay. Karena, nah, jadi gitu. sampai di sini uh, Ustadz Kainama berpendapat bahwa kata Kairas itu bermasalah ya. Kairas bermasalah. Oke. Okay. Karena kalau baca kira-kira bisa, buktikan nggak bermasalahnya di mana Ustadz Kenama? Di enigma. Enigma. Iya. Oke. Okay. Uh, eh, karena karena uh, tunggu uh, agak uh, geser dikit saja geser ke ke sini sedikit geser yang mana geser ya habis ini udah karena membaca itu bahasa Yunani adalah gramata hmm. ah, berarti tidak pas kata Enggak cocok ini kiro ini apa nah ini yang menarik ini karena ini kol ah, kolaborasi yang ya. sangat menarik ya nah sekarang ternyata semoga keraguan Ustadz K akan dijawab oleh Pak Donita. Nah, oh. sekarang, eh, sebetulnya sekarang ya, uh, udah semenjak saya syahadat ya nggak ragu lagi. Iya, nggak iya, gak ragu lagi. Tapi uh. coba kita pecahkan ini karena uh -uh. setahu saya Pak gitu. Dondi juga menyimpan sesuatu tentang kata yang iya. dibingungkan oleh Ustadz K. Baca ikro bahasa Yunaninya gramata. Kenapa di situ ada kairas? Hmm. Iya. Kenapa di situ ada ki x itu sama ro Ah, ah. Kiro. Iya. Sekarang, Jadi sebetulnya bukan uh, bukan saya ini ya, karena saya mikirnya gini, saat maaf iya, nih, maaf iya, sebelumnya. Iya. Kalau ki dan ro itu ditulis saja, maka jadinya hero. Hmm. Hero. Tidak Kalau ada bahasa Yunani hero. Begitu. Tidak ada. Jadi itu biblion. Kai toton, biblion kiro. Jadi gulungan kitab merinding kok saya. Gulungan ah. kitab di Hiro. Gak pas. Ya sangat tidak pas, gak boleh dong. Ini kan kitab orang Kristen. Ya gak boleh dong. Ah, nggak gak boleh ada. Gak ya. boleh. Gak boleh, saya orang Kristen. Ini kitab oh, Kristen iya, dong. Iya, iya. Gak ya. boleh, ini kan nama-nama. Apalagi konteksnya ya. Oh, iya kalau dilihat konteksnya, dari ayat berapa coba kalau kita lihat konteks? Eh. ini saya tutup dulu ya. Iya boleh. Nah. Kalau kita ngeliat konteks daripada ayat uh, Yesaya itu kan Yesaya 29 yang ya. mengenai yang di apa namanya yang sering diperdebatkan itu kan hmm. kita harus mengambil dari perikop. Oh iya, perikopnya kan bangsa yang buta. Ya. Itu kita harus melihat dari ayat 9 sampai 16. Nah, itu bagian keduanya. Dulu, Ah, maaf, maaf sebelum ya. saya, saya potong belum. Maaf, satu menit saja. Jadi Yesaya itu ada uh, namanya Petronya, hmm. Petro, hmm. pertama lalu deutero bagian hmm. kedua hmm. lalu trito hmm. jadi ada satu sampai 20 itu yang pertama iya, bagian yeah, pertama yeah, yeah. lalu deuteronya itu sampai 33 yeah. Iya. lalu 34 sampai habis 66 yeah. trito hmm. nah ini masuk yang dua dua apa ke bagian kedua iya, deutero yeah, yeah, yeah. deutero dari Yesaya bula hmm. itu apa tanda-tanda kenabian bulanya hmm, hmm. dia hmm, itu hmm. hmm bulannya Yesaya itu sampai ke yang diutero. Hmm. Kan nggak boleh sebetulnya. Iya. Nah, oh iya dong, nggak iya. boleh dong. Eh, coba saya eh, kita dengar ya, Pak iya, Doni dulu. Iya, iya. Ah, nih izin, nah, Nah, nah, nah, nah, Pak Doni, ya, ya. coba eh, saya ingin tahu, ah, Pak Doni, Yesaya 2912. Hmm. Ya. Tadi anggap aja, anggap aja uh, kita kembali kepada masalah Ustadz K hmm. tentang nah. keraguan kata yang tadi itu. Ya. ya. Nah, coba Pak Dondi, saya ingin dengar dari Jadi, dari Pak Dondi. Yang waktu itu menjadi keraguan Ustadz Kenama adalah yang kata keras, keras. itu ya. Keras itu ya. ya. Oke. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam bahasan inti, ya. Uh, boleh iklan dulu nggak? Oh boleh boleh. Iklan, iklan ini dulu dong. Oh ya silakan ya. Oke. Okay. Uh, eh, ya jadi teman-teman sekalian, uh, acara ini terselenggarakan oleh Yayasan Pembina Mualaf Atauhid yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur dan Alhamdulillah eh, tersebar ke seluruh wilayah Indonesia dan juga diselenggarakan terselenggarakan dengan eh, eh, Ikhlas Foundation ya. Eh, kita sama-sama tahu pendiri dan pimpinannya adalah seorang mantan penginjil yakni eh, Kohani Kristianto sering disebut dengan Kohani dan eh, sahabat Ikhwan Villa bahwa jangan lupa juga untuk membeli produk daripada eh, apa daripada Ikhlas Foundation atau kopi Ikhlas ya. Kita dapat gurih kopinya, kita dapat juga gurih sedekahnya. Karena Amin. membeli kopi kita juga bersedekah. Amin. Gitu. Dan jangan lupa juga untuk eh, apa? Untuk mensupport Yayasan Pembina Mualaf Tauhid. uh, mungkin Pak Dodi bisa dibantu nomor apa? Oh, nomor iya. rekening ya. Baik, uh, ini kan kita udah satu jam nih, Pak. Ya. Boleh kan iklan dulu ya? Boleh. Hah? Oh kita udah satu jam? Udah, tadi kan kita udah mulai jam 8 oh. ya. Ya. Ya, Oke, bagi para pemirsa, terima kasih banyak. Tadi tadi kami mengalami gangguan sedikit ya. ya. Jadi sekarang kita sudah uh, apa namanya buat uh, video yang baru lagi, sekarang link live lagi. Uh, di kesempatan ini uh, kita ini belum masuk ke bagian inti nih. Nah. Ya, ya, Sebelum kita masuk ke bagian inti, saya ingin mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk menyampaikan uh, zakat sodako infaknya dan juga wakaf di tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf atau Hit dan bisa mengkonfirmasikan bukti transfer ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga segala partisipasi para pemirsa menjadi amal jariah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan teman-teman dukung juga eh, karena acara pada malam hari ini disiarkan juga di Geraha Mualaf, di Wakaf Adventure, G Media Channel, Dondi Tan Channel, kemudian uh, ada beberapa channel lagi. Uh, mari kita dukung channel-channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe ya agar uh, tekan tombol lonceng itu notifikasinya agar teman-teman juga uh, bisa menerima uh, pemberitahuan dari konten-konten uh, yang disuguhkan oleh teman-teman. Nah, mungkin uh, kita lanjut lagi di tema yang cadas ini kan. Ini <laughs> masya Allah luar biasa. Dari Ustadz K saja saya apa ya belum puas begitu. Hmm. Pinginnya Ustadz K. Tapi sekarang gini, uh, saya penasaran dengan Pak Dondi ini. <laughs> Seperti apa menjawab uh, apa yang disampaikan oleh Ustadz K. Nah, tadi. siap. Mohon izin Ustadz K ya. Nah, nah. Tafadol. Nah. Tadi Ustadz K saya ikuti terus ininya ya kegalauannya, kegalauannya. Gitu kan? <laughs> dari bahasa uh, Hebrunya kemudian sampai ke bahasa Greeknya. Uh Ternyata Ustadz K tadi berhenti di kata keras ya, yeah. betul ya? Yeah. Oke. Okay. Sekarang saya ingin mundur sedikit supaya gini. Uh, ini tadi kan Ustadz K sudah punya pendapat. Saya juga punya pendapat. Yeah. Nah, pendapat saya begini. Sebenarnya di dalam Yesaya 29:12 itu itu kan memang merupakan bagian daripada satu perikop. Iya. Perikopnya itu membicarakan bangsa yang buta. Iya, betul. Okay. Kira-kira kalau kita mengklaim ya, Yesaya 29 ayat 12 sebagai nubuat untuk Nabi Muhammad SAW kira-kira pantas atau enggak gitu ya kan saya berpikir begitu kan yeah. saya juga maunya fair yeah. seperti yeah. tadi yeah. Ustadz K juga bilang bahwa kita tidak boleh cherry picking yeah. Ya. betul betul yeah. betul tetapi saya punya beberapa uh, apa namanya ya nantilah saya buka satu-satu ya yeah. ini ya saya mohon waktu ini agak panjang ya, ya, ya. Oke ya. Fatal, fatal, start. Baik, sekarang saya akan mulai <coughs> dari Yesaya 29:12, tetapi saya akan mundur eh, dari ayat 9 sampai ayat 16. Saya share dulu ya. Oke. Ya, ini. Jadi, kalau kita melihat Yesaya 29 dari ayat 9 sampai 16, perikopnya adalah bangsa yang buta. Saya bacakan secara cepat ya. Nanti yeah. di ayat 12 yang kasih tanda kuning itu adalah ayat yang kita sedang bicarakan saat ini. Yeah. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buka buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Yeah. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai ya. apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Perhatikan ayat 12 dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Hmm. Ayat terakhir, betapa kamu mau balikan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang prio, oh, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, oh. bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Baik, dari ayat 9 sampai 16 ini, dari kalangan Kristen itu akan mengatakan bahwa konteks ini adalah konteks untuk bangsa Israel. Iya. Ya, dianggapnya bangsa yang buta. Uh, sorry, uh, bisa disebut nggak ini bangsa Israel atau bangsa yang buta? Uh, iya, karena di sini Ariel, Ariel ayat 1 itu celakara Ariel. Ariel nah. artinya singa, kota singa. Oke. Okay. Ariel itu Yerusalem. Oke, okay, berarti ya. konteks di saya 29 dari ayat 9 sampai 16 itu sebenarnya membicarakan tentang bangsa Israel menolak yang menolak perintah dan hukum dari Tuhan ya? Iya. Betul? Setuju? Yesaya 29 juga menceritakan Tuhan yang sedang menghukum bangsa Israel. Iya. Betul ya? Betul. Jadi makanya menurut kalangan Kristen kalau klaimnya apologet muslim mengenai Yesaya belas itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad SAW tidak tepat dalam hal konteks, mungkin benar. Ya. Oke, okay? mungkin benar. Mungkin. Benar. Ya. Saya sekarang bilang mungkin. Mungkin. Tetapi setelah ini saya akan tunjukkan satu persatu nanti para pemirsa bisa ikuti saya ya. Baik, pertama kali ada kayak semacam apa namanya? pendapat dari para ahli ya Ustaz ya mengenai Bible bahwa di dalam Bible itu ada apa namanya? penggabungan-penggabungan atau penambahan-penambahan di dalam narasi-narasi Bible. Iya. Jadi bukan bukannya menarasi itu memang asli dari sononya gitu. Contoh di kejadiannya mengenai cerita Nabi Nuh banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Iya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa di dalam kejadian mengenai kisah Nabi Nuh itu sumber sumber apa namanya sumber ceritanya itu memang ada dua. Karena ada dua dan dijadikan satu, makanya banyak kontradiksi. Iya. Ya, itu baru ya, indikasinya. Ya, ya, ya. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, hmm. termasuk kitab biasa ini. Iya. <clears throat> Saya akan bacakan beberapa pendapat daripada ahli-ahli uh, Alkitab ya. Pertama gini, telah diterima secara luas di antara pen para peneliti biblika termasuk kaum konservatif bahwa Alkitab dalam bentuk yang kita miliki saat ini hmm. adalah produk dari penyuntingan terus-menerus. Betul. Ya. Dari tahap paling awal, dari komposisi hingga kanonisasi definitifnya. Betul. Salah satunya masalah serius terkait dengan kronologi silsilah dan peristiwa yang dijelaskan oleh para penulis perjanjian lama. Misalnya angka-angka dalam kronos silsilah kejadian 5 dan 11 sengaja dimanipulasi dengan cara tertentu yang menyebabkan inflasi tanggal atau perubahan tanggal dan kesulitan kronologis uh, hilirnya. Ini saya ambil dari buku L. Costner and R. Carter, Carter Textual Tradition and Biblical Chronology uh, terbitan tahun 2015 halaman 99 sampai 105. Para pemirsa nanti boleh cek. Berikutnya menurut ahli Alkitabiah kontemporer yang berhubungan dengan kritik eh, tekstual, tidak ada yang namanya urutan kronologis dari narasi Alkitabiah. Ini yang ngomong bukan kita loh, ya. ya. Tidak ada urutan apa namanya kronologis dari narasi Alkitabiah. Sebentar, tidak ada urutan kronologis dari dari narasi Alkitabiah. Narasi Alkitabiah. Ya. Yang ngomong ini iya. bukunya berjudul continuity and discontinuity okay. chronological and thematic development Atau mungkin, in sebentar uh. in Isaiah 40 66 dari 40 sampai 66 oke okay, ya ini ditulis oleh Lena Sofia Timeyer and Hans M. Barstadt Göttingen Jerman Van den Hoek and Ruprecht tahun 2014 oke okay, ini hanya beberapa ini baru dua nih nanti ada lagi bagian-bagian tertentu dari teks telah mengalami pengaturan ulang juru iya. tulis yang iya. dalam. Yeah. Eh? Misalnya, terdapat diskontinuitas yang jelas dalam rantai naratologis yang dicatat oleh para ahli di berbagai bagian utero aisyah Corpus yang membuat hubungan antar teks menjadi tidak rasional. Iya, iya Nah. Bengong. Iya. Iya, Detro saya berarti yang tadi saya bilang bagian kedua <coughs> dari kitab Jadi, dari ini kalau dengan Makassar. dengan narasi seperti ini aja, kita bisa bilang gini, jangan-jangan Yesaya 29 ayat 9 sampai 16 ini jangan-jangan ini sebenarnya bukan satu konteks yang utuh gitu. Tetapi konteks kecil-kecil yang di, yang dijadikan satu gitu. Bisa jadi Yesaya 29 12 11 10 dengan Yesaya 29 13 dan seterusnya ini merupakan dua konteks yang jadikan satu. Bisa jadi begitu. Oh. Ya. Menurut narasi ini, ya. menurut buku ini. Ah. Oke, saya terusin ya supaya nggak terlalu lama nih. Redaksi tentang kronologi narasi Alkitabiah semacam ini sama sekali tidak aneh dan telah menemukan bukti melalui penerapan metode eh, metode empiris. Ah. Misalnya arkeologi. Menurut David eh, Glad perubahan editorial kronologi naratif ini dibagi menjadi dua kategori laporan peristiwa yang sama dari sebelum dan sesudah perpindahan terjadi, ah. data tekstual atau historis yang menunjuk ke latar asli suatu peristiwa ah. yang harus diketahui oleh orang yang bertanggung jawab untuk menggantikan peristiwa tersebut. Ya. Motivasi untuk perpindahan yang diturunkan secara empiris terbagi dalam tiga kategori, kategori utama, ya. ideologis, tematik, dan eksegetis. Oh, Ini diambil dari buku paper tesis uh, eh, Glad yang berjudul Chronological Displacement in Biblical and Related Literature ini adalah tesis PhD ya untuk uh, orang yang bernama Glad di University of Pennsylvania tahun 1991. 1991. Masih banyak sebenarnya, tapi kayaknya kalau saya bacain semua ini ya. Iya. Nanti saya screenshot aja, nanti pemirsa bisa post and screenshot iya, ya, siap. supaya saya nggak bacain semua ya. Hmm. Oke, ini berikutnya yang ini. Oke. Nanti bisa di screenshot. Yang berikutnya ini. Oke. Berikutnya ini. Oke. Okay? Berikutnya ini. Oke. Okay. Saya kalau bacain semua suara saya habis juga kayaknya. Yeah. Nah, itu baru pendahuluan dari saya, Rat. Ya, soalnya yang dibilang apa? Tidak urutnya kronologis itu contoh hmm. cerita Yesaya uh, kehidupannya bersama Uzia sampai Uzia raja itu meninggal. Hmm. Itu ada di kitab dua raja-raja. Nah. Iya -raja. hmm. dong. Yeah. Nanti ada bersama Ahas. Yeah. Nanti ada bersama Hizkia. Ya, Itu dia tidak satu tempat di dalam satu kitab Yesaya. Ya, ya, itu yang saya setuju ketika dibacakan ada uh, dari penalaran atau penelitian secara mm. eksegese. Mm Ada di situ eksegese. Mm Jadi artinya di luar dari konteks ya. alkitabiahnya itu apa konteks apa eh, teksnya, ya. tekstualnya. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi saya setuju dengan itu karena memang ada ada beberapa hal yang didapati di kitab dua raja-raja. Ya. Hmm. Oke. Okay. Sekarang saya akan masuk ke poin berikutnya. Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa <clears throat> di dalam narasi Alkitab itu ternyata juga ada urutan-urutan yang tidak kronologis. Ya. ya, itu poin pertama. Poin kedua, saya share dulu, Ted. Sekarang kita masuk ke dalam, sebentar kita, pernah ini. Ada perbedaan signifikan antara teks Masoret dengan Septuaginta. Ya, kalau kita lihat di Yesaya 29 ayat 11 dan 12 menurut Septuaginta ya, perhatikan tanda yang saya kasih warna kuning ya. Di situ kan ada kata heras antropos ya. Hmm. Ya. Antropo. Manusia kan itu kan? Iya. Artinya kan? Antro manusia. Keras. ya, kalau terjemahannya dalam bahasa Inggris kira-kira begini. And this book shall be given into the hands of a man that is unlearned. Ya dan sebuah kitab yang diberikan ke tangan seorang laki-laki yang tidak ter apa tidak punya Ketawa pendidikan. Iya. Itu kan arti itu keiras. Itu nah, yang tadi saya iya. baca Pak Yusto. Hebat banget. Antum antum juga oh. pelayan juga. <laughs> itu kan terjemahan bahasa Inggris. Into the hands itu yang dari itu tuh ini. Iya, iya. Eis keiras. Ya. Toto eis keiras antropo. Nah. Sekarang kita lihat nih di korteks yang lain yang erat ya. Itu ada yang saya kasih tanda merah dengan tanda tanya. Oke, sekarang kita lihat terjemahannya. Terjemahan daripada King James Version tahun 1769. Ha-ha. Yang ayat 12 perhatikan. And the book is delivered to him, tanda tanya ya. Iya, ya. <laughs> jauh. Udah ketawa. <laughs> jauh kan. Oke. Okay? Yeah. That is not learned. Saying yeah. read this, I pay, I pray thee, and he said, I am not learned. Hmm. Oke. Okay? Seras itu kan di sini artinya ada tangan. Tangan. Yeah. Antropos ini kan artinya adalah man, laki-laki, yeah. ya kan? Oke. Okay. Oke okay, ya. Ini manusia tolong, sih sebetulnya uh, antropo ya. itu manusia itu laki-laki. Sekarang Ustadz K, tolong jangan kaget ya. Saya akan yeah. memperlihatkan ini nih. Nah, ini adalah kodeks. Kodeks apa tuh? Kodeks Sinaiticus. Ya. Hmm. <laughs> Ini dapat dari mana tuh bos? Loh, ada websitenya Kodeks Sinaiticus. Nggak boleh dilihat ini. Masa? Nggak boleh bos. <laughs> Wah nggak boleh, Wah, jangan gitu bos. Ah, jangan gitu. Iya. <laughs> ah, terus terus. Nah, ya, ya. perhatikan. Iya. Satu kata yang saya berikan tanda kotak di sebelah kiri bagian tengah, ya. ya. Itu saya perlihatkan ke kanan, ya agak kanan, ya. agak atas. Wah. Di situ ada tulisan keras. keras. Perhatikan kerasnya. Uh ah. -huh. Terus kita lihat ke bawah lagi, kita lihat epsilonnya kecil besar atau besarnya sama atau enggak kan? Epsilonnya kecil. Ya. Kok kecil? Besar besar. Sebentar ya. Itu tuh yang seperti huruf E itu, ya, di sebelahnya seperti huruf X tuh, iya. Ah. Iya. Ah. Itu besar atau kecil? Besar. Oh. Sama X-nya besar mana? Kecil lah dia, nyelip. Gitu. Kecil, gitu. nyelip. Kecil ya, kecil nyelip. Ah. Iya kan? Iya, iya. Kecil. Ken kenapa dia lebih kecil tulisannya? Maaf ya, sebetulnya nggak ada itu dia. Yang ada cuma ki dan raw. Nah. Oh begitu. Nah, itu Yang dia. ada itu ini, ki dan raw ki dan ro. Oh. Ini ditambah nih ditempel. Karena kalau kita lihat jaraknya ini, jarak ini, Hah? ini sebetulnya Ustadz nggak boleh kasih lihat ini Ustadz, jangan gitulah. ya? Kasihan Ustadz. jangan <laughs> jangan jangan gitulah. ini ya, ya, ini kan jarak nih ya, jarak jarak tulisan yang ini. Iya. Ustadz uh, Arya lihat ini iya. jarak ya. Ah, betul. Kalau kita lihat ini ini kan nggak masuk akal. Ah. yang ini nih. Artinya ini ada ada yang diselipkan di situ iya. karena jaraknya nggak benar. Oke. Okay. Jadi yang aslinya itu cuma ki dan ro silakan Ustaz. Jangan lepas. Jadi gimana? Gak boleh? Ya, terusin. <laughs> Keren ini. Pembahasan yang menarik. Lanjut, lanjut. Boleh saya terusin nggak? Boleh, boleh. Ini, ini sebenarnya udah lama saya simpen kan. Sebenarnya udah lama saya simpen. Cuman ya Allah. saya mau ngasih tahu tuh masih mikir-mikir gitu. Begitu ketemu kayak nama ya sudah, inilah waktunya gitu loh. Uh. Ini saya saya kasih ini tat, apa namanya link tuh. Ya, di bawah tuh ada link tuh kodeksinetikus.org itu tinggal dibuka semua orang bisa lihat nggak usah kita nggak usah apa namanya tidak tidak disembunyikan kok ini. Iya kesian lah, apa kesian ketahuan banget itu diselipinnya itu hurufnya, <laughs> hurufnya kesian. Kan huruf huruf e-nya itu e-nya itu diselipkan gitu loh, itu kan jaraknya kesian tat. Sesuai top, sesuai topik. Iya, iya. <laughs> Iya, iya. Iya, teruskan, teruskan. Teruskan, teruskan. Ah, gimana sesuatu? Iya. Nanti kalau Saya suka nggak tega orangnya. Ya <laughs> terus sedih lah harus. Iya, iya, iya, betul. Kalau nggak diterusin topiknya salah dong kalau gitu. Iya. Gimana, Nora? Iya, teruskan. Oke ya, saya terusin ya. Oke, oke. Iya, nah. Oke, kita lihat sekarang. Nah, itu yang seperti huruf E adalah epsilon. Iya. Di paling ujung epsilon, sebelah kanan. Epsilon kok enigma tadi gua ngomong salah. Ya. Ah. Di epsilon. ujung paling sebelah kanan itu adalah sigma. Iya. Kenapa kecil epsilonnya? <laughs> Kenapa sigmanya kecil? Kecil, ya. Ya, para pemirsa bisa bandingkan ya. Huruf, kalau zaman dulu ada nggak huruf besar kecil? Nggak ada. Unsi Sebetulnya nggak. Hebrew, Arab, Yunani Koine nggak punya huruf besar, huruf kecil nah, iya. ada. Nah terus ini kenapa bisa ada huruf besar, ada huruf kecil? Ya ada yang masukin lah. <laughs> Kan. ada yang masuk. Ada yang ngomong. <laughs> yang ngomong Ya enggak ya. lah ya, yang enggak lah. Kita lo, sangat logikal aja lah ngeliat begitu. Itu kan ya. kita lihat huruf-huruf di atas dan di bawahnya tuh barisnya tuh. Ya. Hmm. Jaraknya segitu. Kenapa yang itu nyelip? Nah. Gitu. Uh, para pemirsa bisa cek di sebelah kiri ya atas ya. Itu choose a passage. Isaiah ya, chapter 29 verse 12 ya. Jadi kita nggak mengada-ngada loh. Iya. Tinggal dibuka aja. Iya. Yeah. Silakan cari ayatnya. Iya. Saya nggak me nggak bikin-bikin ini. Bukan saya... merek, bukan bukan hasil Pak Dodi sendiri. Bukan ini tinggal dibuka di ya. Jadi perhatikan hmm. ada yang tadi dipermasalahkan atau dipertanyakan oleh Ustadz Kenama, hmm. Keras. Di sini tulisan Kerasnya itu ada kata-kata, ada dua eh, sorry ada dua huruf yang sangat-sangat terlihat bahwa itu disisipkan. Iya. Ya. Gimana kan? Iya. Jadi udah pernah ngeliat ini? Sudah. Udah. Kalau sudah ngapain tadi pakai ragu-ragu ya? Enggak, maksudnya aja maksud saya saya nggak saya nggak nyangka ini nggak ya. tega gitu. Iya, saya nggak tega. Saya gak Tapi tega. gini, ini ini ini sangat bagus. Jadi Ustadz K tidak tega, ya kan? Ya, kita ngobrol dulu gitu. Ya. Jadi uh, Pak Dondi yang ini. Nah? Dan Oh jadi saya raja tega gitu. Oh, iya. Tapi tidak begini uh, kebenaran itu harus disampaikan. Ya. Iya. Ya. ya tadi saya sampaikan ya. kan bahwa ki dan ro hmm. itu. Iya, iya, iya. Nah, yang permasalahannya itu ada di keiras. Kairas. Hmm. Karena tidak ada hubungannya dengan gramata. Iya, iya. Jadi hmm. antara keiras dengan gramata. Hmm. Kalau apa apa antroponya it, it, itu yeah. sangat nyata okay. orang hmm. kok. Yeah, yeah. Diserahkan kepada orang. Tapi yeah. kairas ini dan gramata ini nggak nyambung. Yeah. Nah, ketika yang tadi di depan kan saya bilang yeah. Hmm. sebelum melihat ini kan hmm. itu sebetulnya ada huruf ki yeah. dan ro yeah. Yeah. artinya artinya kalau uh, ini sesuai dengan naskah aslinya itu tidak lain dan tidak bukan tertuju kepada Muhammad bin Abdullah silakan lanjut Ustadz ini nah Pada gini kalau mau bicara itu nanti kita bicarain lagi ya. ah. ya yeah. tetapi sampai di tahap ini kita cuma bisa menanyakan kenapa kata keras kok ada tulisan-tulisan yang kecil-kecil seperti minions gitu loh. Iya. Iya. Ya. Karena di dalam huruf Greek tadi Ustadz Kanama bilang tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Tidak, tidak ada. ada. Tidak ada. Jadi kalau ada huruf yang kemudian nyempil di tengah itu, uh. itu dari mana gitu? Apa penulisnya nggak tahu apa gimana? Iya. Nggak mungkin kalau satu orang yang menulis, dia akan menulis dengan huruf besar dan huruf kecil. Iya. Betul, kan? setuju nggak? Iya, soalnya nggak ada memang. Iya. Artinya Tuhan kan, ya. Theos. Hmm. Lord apa God G O D yeah. Theos. Yeah. Lord yeah. itu Kyrios. Hmm. Jadi nggak seperti kita di sini Tuhan pakai huruf besar sama hmm. Tuhan pakai huruf kecil yeah, yeah. nggak ada hmm. gitu jadi God pakai huruf besar God pakai huruf kecil yeah. enggak ya udah kalau untuk God ya Theos ya. oke okay. saya sebenarnya bisa membabar apa menjabarkan satu-satu lagi dari masalah kemungkinan kemungkinan daripada penulis-penulis atau uh, eh, scribernya. Ya. Yeah. Scribernya itu kan diberi kode tadi. Ya? Scriber A, B, C. Oh iya. Nanti ada A1, iya. B1, ya, B1. Nanti juga kodeks kan? Iya. Penandaan. Iya. Tetapi maksud saya kalau saya jabarkan seperti itu nanti akan terlalu panjang dan nah, detail. Iya. Itu nah. juga mungkin juga buat buat pemirsa juga mungkin terlalu jelimet gitu. Iya, betul. Saya sudah memperlihatkan tadi ada satu kata di dalam kodeks sinetikus yeah. kata keras itu yang kata itu huruf-hurufnya mencurigakan. Eh. Saya share sekali lagi ya. Hmm. Habis itu baru saya lanjutkan. Yeah. Ini supaya pemirsa juga nggak terlalu tegang gitu ya. Hmm. <laughs> Oke. Okay. Tadi saya, saya tadi kan saya mau perlihatkan ini kan. Yeah. Saya sekarang maju ke sini. Kodeks sinetikus itu kan pada awalnya ditulis dengan huruf unsial yang berarti kedua huruf yang berukuran sangat kecil ini yaitu epsilon dan sigma itu bukan bagian dari skrip unsial. Betul? Betul. Mereka ternyata ditambahkan oleh, nah tadi yang seperti kode CB3, yeah. CB1, di dalam grup-grup yang Skyber. Oke okay iya. yeah. lah, saya mungkin gak ke situ lah. Saya langsung aja ke sini. Oke, okay. saya ingin memperlihatkan contoh ilustrasi dari Hiras dari Mazmur 122 ayat 2 dan Heras dari Mazmur 142 ayat 6. Iya. Coba dilihat tuh yang di, di apa kata yang di kotak itu. Iya. iya. Heras. Heras. Dengan ini tulisannya seperti gimana bedanya? Eh sorry, dengan ini. Nah ini. Heras dan ini. Dan ini. Nah ini. Ah. Lihat. Iya, iya. Ya. Dan ini. Jauh kan? Iya. Sangat jauh ya. Yang ini tulisannya sama besar sama tinggi iya, semua. Iya, sama iya, tinggi. Iya, iya, betul? Iya, betul. Yang ini lihat orang awam juga tahu kali ini ya. Iya. iya. Kalau begini ya. Iya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini tadi di Mazmur 122 ayat 2. Kemudian ini Mazmur di 142 ayat 6. Hmm. Kemudian ini di uh, Ayub. Eh, Ayub. Oh, cerita tanganmu Ayub. Iya. Iya. Ya Ayub pasal 4 ayat 3. Iya. Ya, ini juga keras kan? Iya, ya, keras. Perhatikan tulisannya, iya, sama iya, tinggi iya. semua ya. Saya sampai tidak berkedip ini. ya, saya perhatikan dengan seksama ini. Ya, ini ya. di Ayub juga pasal uh, eh, 4 dan 3 saya bandingkan dengan Ayub uh, di 1525. Ya. Nah, sekarang lihat nih, Ayub 1525. Iya. Ini juga tulisannya sama tinggi semua kan? Iya. iya. Oke. Sekarang ini keras di uh, apa nih Proverbs. Proverbs pasal 31 ayat 19. Yeah. Oke. Okay. Ini di Amsal Sam yeah. pasal 30 ayat 10. Yeah. Ini uh, di kisah para rasul. Ini kiras ya, bukan keras yeah. ya. Yeah. Ini kisah para rasul pasal 21 ayat 11. Yeah. Ini kisah para rasul pasal 6 dan eh, pasal 6 ayat 6. Nah, ini keras ya. Next. Ini di Song of Song, chapter 5, verse 5. Keras, perhatikan di sebelah kanan atas, yeah. yang kotak biru. Iya. Yeah. Oh. Apa itu? Kira. Nah, kira. Anda perhatikan? Kira. Kira ini. Betul. Ini bukan keras, ini kira. Iya, bandingkan yang kotak biru dan kotak merah, Tad. Keras. Ya. Yang merah itu keras. Yang biru itu kira. Kira apa? Allah, solid. Boleh. <laughs> Karena Boleh gini. Boleh gini. Kita nggak usah ribut-ribut klaim bahwa ini untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak, enggak, Tidak usah. Kita pertanyakan aja. Itu tadi keras itu epsilon sama sigmanya dari mana? Itu aja jawabnya. Iya, iya. Eh? Gak usah ribut-ribut lah itu sampai untuk saya buat itu lah. Iya. Seperti tadi Ustadz Kenama bilang, gak usah ngemis-ngemis, gak usah ngais-ngais. Iya, iya baru begini aja kita nanya belum tentu bisa dijawab. Sekarang kita bisa lihat yang kotak biru dan kotak merah. Iya. Itu ada di Song of Songs chapter 5 verse 5. Ada hero, ada keras. Hmm. Ini belum selesai nih. Nanti saya akan buktikan. Waduh, benar. 55 itu kan sambungannya 516. Iya. Nanti akan saya buktikan kata hero yang di dalam kotak biru itu -hmm dipakai oleh orang yang eh, Yunani yang berbahasa Yunani sebagai kata apa? Nanti tunggu kejutannya. Iya, siap, siap. Wah, semakin keren ya. <laughs> iklan dulu, iklan, ya, iklan dulu. Iklan dulu. Iklan dulu kita. Luar biasa teman-teman ya. Saya semakin penasaran gitu. Kalau bisa ini kita sampai pagi. Hah? Nah, Ustadz K saja itu sampai apa ya? terkesima saya melihat. Iya. Uh, Mungkin uh, operator iklan langsung kopi ikhlas. Diolah dari biji kopi pilihan dari para petani dan pemberdayaan UMKM Muslim. minum kopi ikhlas insya Allah berpahala karena sambil beramal dan barokah barakallah. ikhlas kopi belanja sambil berbagi raih berkahnya Oke, okay. ya. Kita lanjut lagi, Ikhwan Billah. Uh, eh, tadi sampai di... Oke, okay. uh, eh, saya lanjut lagi ya. Yeah. Tadi kita sudah melihat kata keras dan kiro. Yeah. Ya. Uh, saya kembali ke slide yang tadi terakhir saya uh, bagikan, yang saya kasih lihat ya. Perhatikan di ayat 4 ya, yang di dalam kotak biru yeah. ya, ya itu ada kata hero. Di ayat berapa tuh? 5 ada kata heras ya. ya Saya menunjukkan saya memperlihatkan kata heras ini hanya hanya untuk membandingkan ya. dengan tadi yang ada di Yesaya 29:12. 12 ya. ya. Karena tadi yang di Yesaya 219 kata herasnya tadi itu sangat-sangat mencurigakan tuh. dilihat Iya betul. Dengan epsilon dan sigma yang ya. yang bentuknya uh, tingginya juga berbeda ya. ya. Nah itu bisa dilihat tuh ya. Oke. Apakah kira-kira ini kata hero sebenarnya dirubah menjadi kata khera Ustaz nama? Empat. Song of Song lima, empat dan lima ya. Nah. Apakah yang di apakah yang di Yesaya 29:12 itu sebenarnya kata hero tetapi dirubah atau ditambahkan huruf uh, epsilon dan sigma sehingga menjadi keras. Saya jawab itu kata kira. Hah? Kata kira. Bagaimana bisa uh, bisa ya. tahu? Karena pertama uh, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Ustadz K ya, bahwa para peneliti-peneliti Bible hmm. mengatakan bahwa hmm. itu seperti ada manipulasi dan hmm. beberapa para pakar itu mengatakan seperti hmm. itu. Hmm. Kemudian kalau kita lihat dari original yang aslinya hmm. itu kan sama rata saja. Iya, sama tinggi. Sama tinggi. Iya. Gitu kan? Artinya memang ada sesuatu yang mencurigakan hmm. dan itu menurut saya pribadi hmm. itu uh, sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa itu memang <laughs> sesuatu yang ya. Di. Jadi kalau kita lihat kata hero di, eh, yang kata eh, yang dalam kotak biru, ya. kalau kita bandingkan yang di Yesaya 29:12 nih, ya. ya. Bentar. Nah, itu Bandingkan dengan yang kira tuh yang ada tambahannya. Iya. Dibandingkan dengan tadi di berapa tadi? Song of Song 55 ya. 54. Eh, eh, eh, iya. Nah, yang yang yang hero-nya 54, ya. yang herasnya 55. Iya. Oke. Okay? Ya. Kalau kita lihat yang di 54 hero-nya itu kita bandingkan dengan Yesaya 2912. Iya. Sama nggak hero-nya? Beda. Kalau enggak maksudnya kalau tidak ditambah epsilon dan sigma. Sama. Sama. Sama kan? Sama. Ya. Oke. konteksnya, konteksnya. Nah. Oke, okay, ini kita kita kita kan tadi kan uh, sudah memberitahukan bahwa yeah. ada iya. konteks ini. Iya, gitu. iya, iya. Tetapi kita mau kasih lihat ada tulisan yang ada penambahannya, gitu loh. Betul, betul. Oke. Okay. Sekarang saya lanjutkan ya, saya selesaikan dulu ini ya. Iya. Yeah. Ini kata keras yang di lima 51 ayat 30. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini di uh, sama lihat. Nah, ini lihat nih. Iya. tak kayak nama. Itu juga ada yang ditambahkan tuh ya, epsilonnya. Keras. Ya. Kemudian ini keras ha -ha. di Aisyah 11 ayat 14. Oke. Okay. Perhatikan ya sama uh, ukuran tulisannya ya. Iya. Nah, lihat ini di Aisyah 25 pasal 11 uh, eh, ayat 11. Tat, ini juga ada epsilon tambahan tuh. Iya. Oke. Okay. Nah, sekarang saya mau kasih lihat kira semuanya itu. <laughs> sekarang saya mau kasih lihat nih. Ya. Lihat Tat, ada kata kirau di situ. Ya. Ini adalah halaman Wikipedia yang berbahasa Yunani. Ya. Ha. Ini sedang menceritakan tentang gua Hiro. Lihat gambar foto di sebelah kanan kelihatan nggak? Iya, iya. Ada foto gua Hiro kelihatan nggak? Iya, iya. Mana? Gak, gak kelihatan di sini mah. Oh, gak kelihatan ya? Nih, nih, nih, nih, nih, di laptop saya nih. Oh iya, ha. ya gua kira. Gua kira, ya. Dan tulisannya kira. Kira. Ini huruf-huruf di atas judulnya itu ini ini kan ini kan Yunani ini. Iya. Grika ini kira. Kira. Di sana di Kira. Ha? Ini gambarnya foto apa? Eh, gua, kira. Nah. Oh. Jadi tulisan kira yang tadi di Yesaya 2912 yeah. Dan di Amsal uh, eh, 5 ayat 4, ya. itu sama tulisannya dengan ini. Dan ini menceritakan gua ini. Baik, baik, baik, baik. Ustadz, aku boleh selipin sedikit nggak? Siap, siap. Kiro yang di uh, Kidung Agung uh, Song of Song 54, hmm. yang tadi biru. Ustadz. Oh, mau lihat lagi? Iya. Hmm, gimana tadi? Ini. Lobang itu artinya. Hmm? Lobang. Lobang. Oke. Okay. Nah, tapi kalau kita lihat tadi di website itu kan dia pakainya hero sebagai gua hero. Ya, gua itu kan lobang. Lobang, oke. Okay. Berarti kan make sense kan? Gua lobang itu <laughs> make sense kan? Nah, tadi kan ditanya itu ya. kalau menurut itu ya. hero-nya atau apa? Setuju ya. nggak ya. itu hero? Ya. ya. Nanti akan saya buktikan orang tadi kan saya bilang kan nanti akan saya buktikan orang Yunani yang berbahasa Yunani menggunakan kata hero artinya apa? Ya, ya. iya. Tadi saya udah kasih lihat di Wikipedia yang berbahasa Yunani kan. Ya. Ini mengenai gua hero dan tulisannya tolong perhatikan hero iya. sama tadi dengan yang di ya. Song of Song 5 ayat 4. Masya Allah. Dan Yesaya 29 ayat 12. 12. Luar biasa. Kita nggak usah ngeributin ini dulu dah, buat siapa lah. Siap, ya. siap, siap. Jawab dulu deh itu dah, gitu. Ya. Oke, sekarang saya selesaikan ya. Berarti saya nggak boleh, sebetulnya saya apa yang kayak waktu itu sempat yeah. saya ngomong tentang uh, apa etmak itu ya. Yeah. yeah. Berat untuk ngomong gitu, hmm. Ustaz. Hmm. Karena Tapi kan apa? kemarin sudah ya. kita kolaborasiin kan? Wah, sudah ya. Hmm. Dan sekarang tentang Kiro, Ustaz Tanet tadi hmm. itu sebetulnya apa? Hmm. Sebetulnya dari dari yang cerita awal tadi ketika hmm. terkumpul 29 hmm. ujungnya 29 12 hmm ini sudah ada di sana di, hmm. di, tempat kita belajar dulu hmm. dan semua orang yang belajar teologi dan belajar Septuagint hmm. tahu ini Ustaz. Hmm. Mas subhanallah. Bisa dihilangin. Jadi kayaknya sekolahnya mesti tutup kali ya. Oh jangan dong. Hah? Jangan. Nanti kalau nggak ditutup banyak yang mualaf loh. <laughs> Gimana? Oke, saya ya, lanjutin ya, lanjut, dulu ya. Lanjut Ustaz. Sekarang Katsiran. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan. Iya. Ini, ini sebuah lagi nih Enggak, ini hanya membuktikan. Oh iya. Yang saya tadi saya ngomong ya. benar apa salah gitu. Ya. Ini ada contoh makalah ilmiah Yunani ya. ya. Sebuah tesis untuk PhD. Uh. Ya, yang berjudul itu adalah kira-kira judulnya Islam dalam kehidupan neomartir. Menggunakan kata yang sama untuk hira. Iya, kiro. Pra, kiro. Perhatikan yang garis maka. bawah. Perhatikan kata yang garis bawah Hiro, ini sedang ngomongin Islam. Dan ada kata-kata lihat di bawah yang garis biru, Mekah. Iya, Mekah. Okay. OT Mekah. Lihat di halaman 30, kelihatan nggak ya? Kelihatan, nah, kelihatan. Nggak, itu linknya kelihatan ya? Iya, iya. Nah. Jadi ini Kiro. Ya. Terus ini Konta Ma OT Mekah. Nah. Oke. Okay. Saya berikan link PDF-nya kalau yang mau download. Iya, siap. Bisa di-download, bisa dibuka, bisa dicek. Jadi kita di sini ngomong bukan asal ngomong nih. Ya. Ada dokumennya yang bisa dicek. Iya. Wah, subhanallah. Sekarang kita buktikan ya, kita buka file PDF-nya gimana? Iya. ya. Oke, sekarang kita open. Tuh. Eh, kok nggak kelihatan ini? Sekarang kita lihat di file yang terbuka. Oke, itu sedang buka ya. tanya. Tadi saya klik dari situ. Nah, judulnya tuh. To Islam etole binogeton Neo Martiron apa Martiron? Nah, Neo Martir. Neo Martiron. Nah. Oke, okay, Neo Martir. Nah, ini yeah. saya buka halaman 30. Saya cari ini halaman 30. Jadi jangan jangan mengira nanti saya ngomong begini hanya kecap nomor satu gitu. Ini ada bukti dokumen yang bisa dibuka dengan link yang tadi saya kasih. Iya. nah, kita lihat. Coba kita cek halaman 30. Nah, ini dia. Oh iya nih. Kiro, kira, kontak, ote, maka. Nah, Oke? Okay? Iya. <laughs> Orang Yunani yang berbahasa Yunani menggunakan kata eh, kira. Uh, Ustadz, lain kali undang dia aja. <laughs> Saya cuma ngelengkapi Ustad ke nama aja. siap, siap, siap. Oke okay, ya, ini bukti pertama ya. Iya. Nah, sebentar, saya tutup dulu. Soalnya ada juga yang bilang itu kayak nama ngarang-ngarang iya. kalau baca Greek, baca Hebrew. Enggak kita baca aja itu. Betul, Oke, okay, ya, ini bukti pertama ya. Bukti kedua ini, sebuah Eh, buku yang berjudul Catatan tentang Islam yang ditulis oleh seorang teolog Yunani modern yang bernama Theodor Iriginiotis ulama eh, apa ulama ini eh, ulama ulama ini maksudnya scholars ya juga menggunakan bentuk hero untuk nama Gua Hira saat mengomentari atau menceritakan kembali wahyu Al-Quran yang dialami Nabi Muhammad. Lihat halaman 20 di website di link yang saya kasih di situ. Iya, iya. Okay. Ben, eh, contoh berikutnya. Ini juga sebuah tulisan mengenai Islam. Ada kata-kata di situ apa? Ramadan. Ramadan. Mekah. Ya. Hira. Hira Mekah. dan Lailatul Qadar. Ini bahasa Yunani. <laughs> Ah. yang nulis yeah. orang Yunani. Tes delas ento. Ya. Entoles. Di situ saya kasih uh, apa namanya linknya itu ya. Para pemirsa nanti bisa buka sendiri. Yeah link yang saya bang baca klik uh. Oh. oke okay, berikutnya ini sebuah uh, tulisan juga <coughs> yang bercerita mengenai Islam lihat yang di saya tanda warna kuning kira gitu ya. kira kira juga <laughs> kira kerame enan agelo hmm. pou tol apokalopse hmm, oke okay. Berikutnya kita nggak usah lama-lama dah. Subhanallah. <laughs> lanjut lanjut Pak <laughs> Ya ini ya. Uh, sebuah file PDF yang juga berbahasa Yunani mm -hmm. dengan judul uh, Quran Bible Gis apa nih Grisik oh, Book oh, bahasa Jerman. Bibal. Ya ada hero juga di situ. Ya Biblo. Ya. Hero eh? Ini ya. Ya, Hero. saya Kiro. Cuman, anu, ya. ya. Linknya saya kasih tuh ya. Ya siap. Jadi Kok saya... saya seneng bahasa Yunani kenapa? Karena ya. banyak pakai kai. Oh, kai. Ya, kai nama. ya. <laughs> Kai ya. itu artinya dan kalau kalau Yunani oh. bilang dan. Nah. Dan. Ini juga ada satu lagi ya. Hero Kira. juga. Itu hmm. juga saya kasih uh, linknya di situ ya, PDF-nya. Oh, ini terjemahan Yunani dari Shield Nektar biografi Islam yang terkenal dari Nabi Muhammad SAW dan di mana insiden Hira Bapak atau kejadian Hira disebutkan. Yeah. Ya, ya. Berikutnya Basileon tes Kira. Nah, berikutnya ini juga uh, file juga eh, tulisan-tulisan uh, Yunani yang menggunakan kata Kiro berkaitan dengan gua Hira. Allah okay. Akbar kabir. Masya Allah. Ini juga ada lagi, ya. Ini terakhir saya kasih ini. Itu juga aja ya. Uh, iya. Ini juga ada di link yang saya kasihkan ya. Jadi kalau kita lihat seperti di atas, tidak ada keraguan gitu bahwa tulisan hero itu yang dari bahasa Yunani itu itu kalau diarabkan bahasanya artinya ya hero gua hero iya gitu karena orang Yunani yang berbahasa Yunani ngomongin gua hira dengan tulisan itu gitu loh mau dibantah apanya gitu <laughs> oke siap oke okay? siap jadi kalau kita kembali ke Yesaya 2912 menggunakan kata hero Sedangkan orang Yunani yang lain yang menggunakan bahasa Yunani menggunakan kata yang sama untuk bercerita tentang gua Hiro. Iya, siap. Saya nggak ngomongin itu buat buat siapa-siapa lah. Ya. Siap, siap, siap. Oke. Jadi saya ulangi dari awal bahwa kronologis atau urutan kronologis daripada narasi di Alkitab menurut beberapa ahli yang tadi saya bacakan itu ternyata tidak menjamin semuanya urut yeah. gitu kan yang kemudian berikutnya saya tampilkan kata hero ya yeah. saya bandingkan dengan kata heras yang di ayat-ayat lain Siap. kata hero di di dirubah menjadi heras kemudian saya lihat kasih contoh tadi di ayat-ayat lain yang menggunakan kata heras dibandingkan dengan kata hero, ya Okay. jadi <coughs> gimana saya mau ngomongnya ya? <laughs> Ya. Nah, jadi kalau begitu, seperti awal saya ngomong bahwa memang kalau kita mau melihat konteks yang sudah tertulis di dalam Bible yang dalam bentuk yang sekarang, yeah. konteksnya mungkin itu tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ya. Oke. Okay. Tetapi kalau kita memperhatikan dari tulisan-tulisan ahli-ahli Bible yang mengatakan bahwa ada kemungkinan narasi-narasi itu adalah seperti penyulaman yang terjadi terus-menerus. Yeah. Eh? Berarti dengan kata lain ada semacam kayak pemikiran bahwa jangan-jangan jangan-jangan Yesaya 29 12 itu awalnya dulu dalam bentuk awalnya itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Yeah. Bisa saja, gitu yeah. kan? Tetapi dengan segala cara dirubah, direkayasa, dimanipulasi dalam bentuk tulisannya, dalam bentuk konteksnya, yeah. betul? Ya. Iya. Yeah. Menjadi kabur gitu loh. Iya. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Sangat bisa. Cukup kalau gitu. Okay. <laughs> ya, nah, saya... Ini bukan karena saya ngomong sama Ustadz Ke, Ustadz Ke menjawab juga bukan karena saya sama-sama Muslim ya, ya. Tetapi ini dari akal dan rasional nih. Betul. Gitu. Terjadinya begini yang Ustadz bilang tadi bahwa konteks itu disamarkan. Uh, saya sedih banget gitu ya, kenapa orang tega begini? Saya ingat saudara saya, Ustaz. Hmm. Saudara saya itu percaya yang ini yang sudah di, disamarkan. Hmm. Dan saudara kita juga, Ustaz, masih banyak di luar sana. Yeah, yeah. Yang keras marah kalau kita ngomong gini. Yeah, yeah. Padahal kita tuh sayang gitu. Hmm. Engkau tuh me, apa mengim, mengimani sesuatu yang disamarkan. Hmm. Hmm. hmm. Ini kejadian di, penyam, apa yang disamarkan ini dibuka sedemikian jelas. Hmm. Subhanallah, alhamdulillah. Hmm seperti yang kemarin kita cerita tentang uh, Markus 7 ayat 19. Iya, iya. Boleh makan babi, boleh makan katanya sudah yeah. diperbolehkan oleh Yesus. Itu yeah. kan padahal di situ jelas-jelas dibilang bahwa bol apa dan semua makanan halal kita hmm. baca kok kemarin hmm. di sini. Yang nulis bukan kita, yeah. Hmm. bahkan pendeta sendiri yang tulis dan para ahli teologi ya. bilang yeah. bahwa ayat itu adalah sisipan. Hmm dan semua makanan halal. Markus 7 ayat 19 itu sisipan. Sisipan. Bahkan untuk makanan haram dihalalkan saja, mereka berani lakukan itu. Apalagi untuk menutupi kebenaran tentang Rasulullah Muhammad SAW. Oke, sekarang ini untuk ibaratnya kalau makan nggak pakai tambahan kan nggak pakai dessert, kan dessert, kan kurang enak ya. Dessert. Ini saya mau kasih dessert nih. Oke, saya bukain ya. Ya sembilan, 29 ayat 12. Iya. Kita nggak usah ngeributin lah ini Iya. buat buat siapa lah iya, ya. Iya. Uh, ini bisa di zoom nggak ya? Kelihatan nggak ya? Dideketin ke situ aja, Seth. Atau saya yang deketin? Iya. Kayaknya nggak. Ya, apa-apa, apa-apa. Coba kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti saya maju. Ini. Wah nggak kelihatan, Seth. Nggak kelihatan ya? Nggak, nggak. Coba, coba, coba dulu. Habis? Udah habis? Ah, belum. Alhamdulillah ah. dapat, Keren, keren. Oke, okay, ya. eh. Agak mundur dikit kayaknya. Sip, sip, sip. Op, op. Nah. Wah, ini harus tenang nih megangnya. Perhatikan, coba tolong dibacain. Arisa. Kedua ayat ini jangan eh. goyang. Terus, terus. Eh, jangan goyang. Sebentar, sebentar, sebentar. Agak susah nih. Yeah. Iya, saya 9 12 ya. Ya, itu yang okay. ayat 12 kok. Uh, Oke, okay. ayat 12. Kedua ayat ini mungkin sebuah tambahan untuk menjelaskan ayat 9 sampai 10. Tambahan, Pak. Loh, ini kitab kitab itu korkondensi ya. Iya. itu apa tafsir dan catatan dari ya. para ahli teologi. Para ahli teologi. Tambahan gimana, Pak? Tega, ya, ya Allah. Keren. Bisa di ini ke saya diambil semua kos keren cadas teman-teman jadi saya mau katakan terserah apa narasi dari Pak Dodi dan teman-teman yang di luar sana mengatakan itu bla ini bla pada pertemuan malam hari ini saya akan katakan bahwa tidak lain dan tidak bukan Yesaya 29 ayat 12 1000 untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa barik alaihi. Kalau kita uh, buka data yang tadi, kira kira kira kira tertuju ke hmm. gua Hira. Hmm. Tidak ada satu manusia hmm. yang diceritakan di dalam gua Hira yeah. selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingin menjawab tuduhan teman-teman terhadap seorang Christopher Kainama bahwa melalui pertemuan yang saya sendiri duduk di samping beliau pada malam hari ini apa yang sudah menjadi uh, hasil yang beliau baca selama ini yang tampil di be banyak begitu di be uh, banyak media sosial tentang kajian Nabi Muhammad SAW terjawab bahwa semua yang dikatakan oleh seorang Ustadz Kenama seribu persen terbukti benar. Dengan kajian yang sudah kita bedah sama-sama, bahwa saya hakul yakin apa yang disampaikan oleh Ustadz Kenama seribu persen makjos. Keren, jangas. <laughs> saya sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hmm. Lu udah ketahuan sama kameramen tuh. <laughs> saya tidak bisa berkata apa lagi. Nah, karena tidak bersekata apa-apa, saya boleh berkata sedikit. Silahkan. Uh, eh, saya Ustadz Dondi, Ustadz Tadebung, saya uh, Ariesto, dan Sueb di sana yang lagi nonton di Ternate Dorang, sana semua ada Reski, ada dan ada bola-bola lain Ini yang sebetulnya kita mau sampaikan. Kita nggak pernah maki-maki Kristen, kita nggak pernah maki-maki agama dan maki-maki Bible, maki-maki Yesus. Cuma saya ingin sampaikan, saya sayang. Mari kita cintai Yesus secara proporsional. Selama ini cerita tentang saya itu dibilang makin-makin menghujat dan sebagainya, hujat terus, hujat terus. Nanti kau sama seperti tidak tidak. Malam ini saya bersama Ustadz Dondi dan Bung Ade, Ustadz dan semua ada orang di, uh, di Geraha Mu'alaf dan dimanapun berada, sampaikan para Mu'alaf. Mu'alaf itu bukan untuk cari popularitas. Mu'alaf itu bukan untuk cari uang. Mu'alaf itu cuma mau sampaikan satu aja. Saudaraku Kristen dan Katolik, para ahli teologi, om pendeta, tante pendeta semua, kita sayang. Kita gak pernah gila Yesus. Yesus yang ajar kita supaya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan begitu berarti kita mencintai Yesus secara proporsional. Saudaraku Kristen Katolik dimanapun berada, kita sayang. kita baku sayang. Kalaupun kita bicara gini bukan untuk menyerang, bukan untuk menghujat, bukan. Untuk kasih tahu buat orang semua di sana bahwa kita kenal Yesus. Bukan seperti antum kenal Yesus. Ya, Ustaz? Kita kenal Yesus sebagaimana Yesus itu benar-benar Yesus ya. yang ada di dalam Bible. Yang menyuruh kita ini. Ya mualaf untuk ikut dan patuh kepada satu orang nama namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah sallallahu alaihi Muhammad bin Abdullah itu ikuti karena dia adalah kata nabiin bukan untuk mau suruh-suruh salah-salahin Kristen enggak ini bukti aku aku bukan cuma bicara yang bilang aku nggak bisa baca Hebrew nggak bisa baca Koine terserah Aku cuma sampaikan. Sampai kapanpun aku tetap hormat dan aku sayang. Mari galang persatuan, jangan terpecah belah, jangan saling maki, jangan saling hina. Bersatu di negara Republik Indonesia yang disayang Allah dan diberkahi Allah sedang diuji dengan COVID. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk berdoa agar COVID ini diangkat dari Republik ini dan negara ini menjadi yang toyibah, yang baik, yang hasan buat semua orang. Aku cinta engkau sesaudaraku Kristen Katolik. Dan hormatku untuk para tuan guruku, Ustadz Dondi, Ustadz Adebung, dan semua para Ustadz, Ustadz Menachem Ali, dan semua Ustadz ku sayang, Umi, Hajah Irena, semuanya aku hormat. Demikian, <clears throat> terima kasih ya. banyak. Ya. Terima kasih banyak sudah diajak ke sini. Ya. Terima kasih banyak. Jadi Uh, pemirsa malam ini kita hadir saya uh, dan Pak Dondi, bersama dengan Geraha Mu'alaf membahas satu tema yang cukup menarik ini karena memang selama ini tema ini uh, gonjang ganjing tentang seorang kainama ya uh, maka secara spesial kami mengundang Ustadz Kainama dan kita uji secara fair ternyata memang apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama itu benar-benar sesuai dengan konteks yang ada. Kita buka secara fakta ya bahwa kalau kemudian kiraah atau gua hira tidak lain dan tidak bukan satu-satunya manusia di bumi kalau berbicara tentang gua hira jelas tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, nah waktu saya kasih topik ini ke Ustadz Kenama, iya demi Allah saya ya. ada nggak janjian sama Ustadz Kenama? nggak ada nanti yang dibahas ini ini, ini gitu ada nggak ada Aristo tidak ada pernah nggak terima file yang dari saya itu tidak pernah belum pernah tidak pernah mungkin apa uh, eh, Isan pernah terima nggak dari saya nggak pernah ya tidak pernah jadi file itu yang powerpoint yang tadi dari saya itu ya. tidak pernah ke siapa-siapa itu hanya saya yang bikin dan saya belum pernah share ke siapa-siapa. Saya tidak pernah share ke Ustadz Nama kan? Yeah. Belum. Jadi kita tidak pernah janjian apa yang mau kita omongin. Yeah. Iya. Alhamdulillah apa yang Ustadz Kenama omongin hari ini sebelum saya buka tadi nyambung. Yeah. Alhamdulillah. Jadi Allah. memang begini, uh, saya sendiri hmm. ketika menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz K, hmm dan kemudian ini menjadi seperti perdebatan di internal Islam sendiri gitu. Hmm. Jadi menjadi kebingungan eh, buat saya sendiri secara pribadi karena hmm. pertama saya tidak mengetahui uh, apa bagaimana berbahasa Hebrew, Yunani dan lain sebagainya. Hmm. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ternyata memang uh, terjawab hmm. apa yang saya menjamin apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kenama. Subhanallah itu yang saya katakan wajar kalau kemudian beliau memilih untuk menjadi seorang muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu. Kemudian perlu saya tegaskan sahabat sekalian bahwa ini tidak ada maksud dan tujuan untuk kemudian menyerang kekristenan, tetapi ini eh, adalah kajian kami yang menceritakan tentang bagaimana apa yang kemudian uh, menjadi pencarian seorang Ustadz Kenama. Dan sekali lagi saya katakan, subhanallah, saya secara pribadi, dan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Pak Dondi hadir di sini, dan Ustadz Kay hadir di sini, ini bukan sesuatu yang kebetulan, ini jelas yang mengatur skenario kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Pak Dodi sampaikan tadi bahwa kita, Pak Doni tidak pernah berikan file itu kepada saya. Begitu juga ke Ustadz K. Hmm. Gitu kan? Aduh, ya, saya ya. sampai tidak <laughs> speechless ya. iya. Gimana ya? Sampai nggak bisa ngomong. Huh? Iya. Oke, okay. saya juga baru kali ini. Saya juga baru kali ini saya buka. Ini juga terang. menjadi apa ya? Eh, kalau saya flashback ke belakang, pernah mendengar kajian dari eh, Umi Haja Irene Handono nah. tidak bisa tidak dapat membaca ya hmm. ketika kita tertuju kepada Nabi Muhammad SAW hakul yakin hmm. bahwa itu tertuju kepada Oke Nabi lah, Muhammad kalau, SAW. kalau frase saya tidak bisa membaca oh. masih mungkin bisa ngeles sana sini ya, lah betul karena terbukti di dalam satu perikop itu dikatakan bahwa apalagi kalau kita melihat ayat sebelumnya ya, ya bahwa disebutkan kalau yang bisa baca dikasih nggak bisa karena termeterai. Yeah. Iya. Sedangkan yang yang tidak bisa baca dikasih bilangnya saya tidak bisa membaca. Iya, Katanya konteksnya adalah sedang hukuman untuk bangsa Israel. Betul. Tetapi kalau ada kata hero, ya. itu <laughs> nggak bisa kemana-mana. Itu tidak bisa kemana-mana. Mau lari kemana ya. gitu loh. Hah? Betul. Kalau tidak bisa membacanya, itu wah bisa siapa aja lah. Ya. Tapi kalau hero tidak bisa baca, siapa lagi gitu. Iya. Dan saya nggak mau klaim di sini. Saya di sini bukan mau klaim. Bukan ya. Ya. Saya yang klaim aja. Saya cuma mau nanya <laughs> itu. saya cuma mau nanya bagaimana ceritanya hero bisa jadi keras gitu aja. Iya. Lihat. Gitu. Ya. Iya. Oke. Dari mana epsilon kecil, dari mana sigma kecil gitu. Iya. <laughs> itu aja yang jadi perhatian saya gitu. Hmm. Ya, okay. saya juga sudah pernah bilang sama Ustadz Kenama bahwa ada atau tidak ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat, ya. Zabur, Injil tidak membuat Quran menjadi tidak benar. Allah masya eh. Muhammad. Ya. Jadi kalau tadi Ustaz Karama bilang tidak mengais-ngais atau tidak mengemis-ngemis, saya setuju. Tetapi kalau mau bicara ilmiah, mau bicara akademis, mau bicara indikasi, ya. ayo. Gitu. Iya. Ya. Ya. Allah Alhamdulillah. Udah? ya. Masih tidak bisa ngomong. Subhanallah. Allah Akbar. Saya tidak bisa membaca di Gua Hira. Ya udah PR lah, PR, PR. Kita kasih PR aja lah. Sebelum saya akhiri, tidak bisa membaca di Gua Hira. Pak Dondi, jawab tegas. Tidak bisa membaca di Gua Hira. Jawab tegas. Siapa? Ya, siapa lagi? Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca di Gua Hira. Ustaz. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita mau cocokologi ya. Iya. ya. Bukan kita mau cocokologi. Tapi kita lempar aja. Bagaimana ceritanya Hero bisa dirubah menjadi uh, eh, Yang tadi aja apa uh, eh, Syir Hasirim lima hmm. itu apa? Yeah. Kidung Agung lima empat, Song of Song. Ya. Lima, empat itu kan di bawah sekali itu ada lima enam belas. Hmm. Jadi di atasnya di lima empat ada kira. Hmm. Kira. Hmm. Di bawahnya itu ada Z2D VZRI. Hmm. Muhammadin. Hmm. Who knows? <laughs> Jadi hubungan antara lima empat dengan lima enam 516. Subhanallah. Song of Song empat, kira Song of Song 5.16-nya, Hikom mabatakim, sedua divazeri benuat Yerusalem. Subhanallah. Ya. Ini, ini baru kita katakan keren cadas. Terakhir, pesan untuk umat Islam, hmm. pesan untuk para mualaf, dan hmm. pesan kepada ca para calon mualaf. Calon mualaf. Baik, untuk para muslimin, Allah. dimanapun Anda berada, hanya ada satu kebenaran ya, yang datangnya dari Sang Maha Pencipta. Tidak lain tidak bukan yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa milih mau jadi orang Chinese, mau jadi orang Ambon, hmm. mau jadi orang Palu, ya, semua mau jadi orang Batak, mau jadi orang apapun, mau jadi orang ras apapun, manusia tidak bisa memilih karena semuanya sudah ditentukan. Betul. Ya. Tinggal bagaimana kita memelihara akidah kita. Allah. Bagaimana kita meningkatkan tawakal kita. Terabitubillah. Ya. Insya Allah kita mendapatkan tempat yang terbaik nanti. Amin di... ya Allah ya rahim ya Untuk para calon mualaf, saya ingin memberikan pesan sedikit bahwa semua orang mendapatkan jatah rezeki masing-masing. Ya. Sudah ditaker rezekinya Yeah. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Ya. Yeah. Nanti malam juga saya bisa mati. Yeah. Kita tidak pernah tahu kemarin kita misalnya lagi ngobrol sama teman kita, sama saudara kita. Yeah. Tahu-tahu dengar kabar sudah nggak ada. Sudah yeah. Ya. Artinya kalau orang sudah meninggal, artinya rezekinya sudah habis. Betul. Nah, nah hidup ini kan singkat. Berapa sih umur manusia rata-rata? Ya. ya. ya hampir di setiap negara mungkin antara cuma 60 sampai 70 tahun lah ya. Ya. Gak berasa 60 70 tahun itu. Ya. Gak terasa. Betul? Betul. Jadi okay. Ya? hidup yang singkat ini ya mari kita tentukan keputusan kita untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran dan untuk menjalankan kebenaran itu gitu. Tidak lain tidak bukan adalah melalui Islam hal-hal mengenai rezeki itu adalah mengenai duniawi yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hubungannya dan tidak perlu dikhawatirkan begitu. Semuanya sudah diatur. Daun yang kering kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan jatuh. Allah. Tuh. Jadi untuk calon mualaf pertimbangkan tidak perlu memikirkan status, jabatan, sosial, ekonomi dan lain-lain untuk menemukan kebenaran Islam. Oh. Itu saja dari saya. Terima kasih. Masalah. <clears throat> Dari Ustadz Kiai. Tadi sudah kan? Hah? Yang tadi. Oh ya, tadi sudah. Ya. Mungkin sebelum kita tutup, sahabat Iqbal Villa, dimanapun Anda berada, kita tutup dengan doa dan dengan hormat. Saya minta Ustadz Kiai untuk Baik. tutup dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين امين Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiatan fil jasad Amin. wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan fil rizki Amin. wa taubatan qablal maut wa rahmatan inal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab ya Allah wal afwa indal hisab Allahumma gfir lana wali walidin warhamhum kamarabana sikara Rabbana la kulubana Bada'id sadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahab Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin wa tuqbalaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, okay, baik sahabat Ikhwan Villa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Nantikan kajian kita berikutnya dengan tema juga yang lebih cadas, Pak Donditan, Ustadz Kainama, dan saya Aristo, kami pamit undur diri. Sekiranya dalam ucapan kami ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami manusia tentunya punya kekurangan, tidak luput dari eh, apa banyak kesalahan. Akhir kata saya, saya ucapkan, kami ucapkan semua yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.